Socrates aux autres, le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. An Zeit ist vergänglich. Geschichte hat nicht bei uns Wat leeft do? Pssst! Pardon, pardon. D'Geschicht hëlt net mat eis op. Mee wéi eng Geschicht? Ma d'Geschicht am Generellen. De Sokrates sot dat. Ah, ok, ok. Ma am Fong, fir éierlech ze sinn, sinn ech éischter en Heraklit-Fan. Sokrates ass mer e bëssen oldschool. Alles fléisst, näischt bleift. Net schlecht! Ah ja, et kann een ëmmer eppes bäiléieren, ne? Egal a wéi engem Alter. Jo, déi Intelligenter leeë et aus allem an jidderengem, den Normalen aus seng Erfarungen, an den Domme weess alles besser. Eisen Heraklite? Nee, nee, Sokrates, oldschool. Ah.